Anne Sämpi, sä oot ollut täällä eduskunnan kirjastossa nyt kesätöissä. Milloin sä aloititkaan? Se oli ensimmäinen päivä kesäkuuta, kun tulin taloon. Mm-hmm. Niin, piti kysyä, että miten se kesä on sujunut? Mitä, mitä töitä olet tehnyt ja kaikkea muuta. Kerro vähän kokemuksia kesästä ja eduskunnan kirjastosta. Joo, kesä on kulunut oikein mukavasti, että on <clears throat> muutamalle työkavereille sanonutkin, että paras työpaikka, missä olen ikinä ollut. Ihan ehdottomasti, että olen saanut vaihtelevasti tehdä erilaisia työtehtäviä. Mulla on ollut oma projekti valtiopäiväasiakirjojen kanssa. olen niitä luetteloinut, niin saanut tietokantaa tietoja ja sitten on ollut ihan perus tätä asiakaspalvelua, hyllyttämistä, kirjastointia. Ihan pientä tiedonhakuakin on päässyt tekemään. Ja näin, että tuntuu, että on saanut nähdä tätä kirjastoa aika monelta kantilta ja, ja myös on viihtynyt täällä hyvin, että teillä on hyvä henki. Kiva kuulla. Joo, tämä on ihan erilainen kirjasto kuin missä olen ennen ollut töissä mä olen aikaisemmin ollut kaupunginkirjastolla, niin siellä toki aineistot ja työtavat on pikkusen erilaisia. Täällä on sitten oppinut kotimaisen kirjallisuuden opiskelijana aika paljon just eduskunnan toiminnasta, lakien säätämisestä ja asioiden päättämisestä ylipäänsä. Miten, miten sä itse näkisit eduskunnan kirjaston tulevaisuuden? Sanotaan vaikka kymmenen vuoden kuluttua, miltä näyttää eduskunnan kirjasto? Miltä voisi näyttää? Mä uskon, että näyttää aika samalta ja kyllä, kyllä tätä tuota tietämystä vaan tarvitaan, mitä teillä on tällä henkilökunnalla. Että vaikea sanoa aineiston kannalta, että miten ylipäänsä kirjastot tulee muuttumaan lähiaikoina. Mutta kyllä mä näkisin, että eduskunnan kirjastoa tarvitaan todellakin.